биринчи пробиркага гексан коюлган. гексан биринчилик жана экинчилик көмүртектин атомдорунан түзүлгөн башкача айтканда гексан нормалдуу түзүлүштө көмүртектердин чынжырчасы баган. экинчи жана үчүнчү пробиркаларда изооктан бар изооктанда көмүртектин бир атомы үчүнчүлүк типте башкача айтканда көмүртектердин чынжырчасы бутактанган бардык пробиркаларга буромду кошуп аралаштырабыз Изактаны бар экинчи пробирканы жарык тийбеш үчүн кагаз менен жаап коебуз биринчи жана үчүнчү пробирканы күндүн жарыгына калтырабыз Изактаны бар үчүнчү пробиркада газ бөлүнүп баштайт кайсы газ бөлүнүп жаткандыгын аныкташ үчүн пробирканын үстүнкү бөлүгүнө универсалдуу индикатор кагазын салабыз индикатор кагазы кызыл түскө өзгөрөт демек бөлүнүп жаткан газ кычкыл чөйрөнү берди бул газ бромдуу суутек анткени бром жарыктын таасири астында изоактан менен реакцияга кирип бромду суутекти пайда кылды биринчи пробирканы карасак гексан менен эч кандай химиялык реакцияны байкаган жокпуз бир аз күтө туралы бир аз убакыттан кийин үчүнчү пробиркадагы изоактан түссүздөнүп баштады биринчи пробиркадагы гексан дагы өтө жай түссүздөнүп баштады бирок газдын бөлүнүп жатканы байкала элек үчүнчү пробиркадагы изоактандын толук түссүздөнүшүн күтөлү изоактан дээрлик түссүздөнүп калды гександагы бром бир аз эле түссүздөндү эми экинчи пробиркадагы изоактанды карап көрөлү караңгыда эч кандай реакция жүргөн жок бирок кагаз жапкычты алаарыбыз менен күндүн жарыгынын таасири астында реакция жүрүп баштады кайрадан кагаз менен жаап коелу кандай байкоолор жүргүзүлдү изоактанда бром толугу менен түссүздөндү гиксандагы бром бир аз эле түссүздөндү ал эми экинчи пробиркадагы кагаз менен жабылган изоактан түссүздөнгөн жок демек мындай жыйынтык чыгарабыз бутактанган алкандар нормалдуу түзүлүштөгү алкандарга караганда бром менен реакцияга жакшы кирет бирок бул реакциялардын жүрүшү үчүн күндүн жарыгы чоң роль ойнойт